Jauhis aja mayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan you? Bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa saya cakap Jangan lupa basuh tangan cuy ya Cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy Oke dan salam sejahtera buat korang ya Buat korang yang baru mampir di channel NDTK ya Baru join di channel NDTK Jangan lupa subscribe cuy ya Dan jangan lupa kalau memang korang suka dengan video ini Silahkan di like Di share ke social media yang kalian punya Dan jangan lupa juga follow social media yang saya punya cuy Terutama TikTok saya cuy Karena rencana rencana saya akan membuat live di TikTok cuy. Entah saya mau nyanyi karaoke atau saya main game gitu ya. Oke dan kali ini kita akan mereaksi lagi dakwah atau uh, ceramah dari Ustadz Syamsul Debat cuy. Tapi bukan full ya seperti biasa. Yang mana judul video yang pertama itu adalah bila kawin suruh jadi kelakar. Bila buat lawak abang nih tak boleh serius ke? Kalau di bahasa Indonesia kan bila suami sudah membuat hal yang lucu Uh, isteri malah menjawab abang ni tak boleh serius ke abang ni bisa serius sedikit atau enggak gitu ya maksudnya seperti itu cuy ya dan video kedua itu adalah judulnya ini ini dia yang paling banyak di request oleh teman-teman cuy ya Ustaz Syamsul debat tiru gaya orang Korea cakap versi ala bahasa Melayu Oke tanpa berlama-lama lagi tanpa membuang masa lagi jom kita tengok videonya Oke okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Pung Sebab budak-budak yang nikah yang macam tu Nama itu pun tak tahu Siapa yang belum kahwin ni nak, nak cari calon suami nak cari calon isteri nak Biarlah kenapa orang nak kahwin dengan kita sebab hmm. Tunggu dulu cuy ini kok suaranya kayak ini udah volumenya udah full tapi kok nggak terlalu jelas gitu ya oke saya ulang dulu cuy ya saya pakai ini karena kak ini kayak suaranya nggak terlalu jelas ya oke tiga dua satu coba udah-udah yang nikah ini cerita mau nama itu pun tak siapa yang belum kawin ni ingat nak cari calon suami nak cari calon isteri ingat biarlah kenapa orang nak kahwin dengan kita sebab sebab sebab Allah iya iya iya sebab kalau Allah. itulah jawapan yang dicari alamatnya ramai lah yang tak kahwin di Malaysia <laughs> sebab tak ramai yang jawab ya, macam tu kerana Allah ni masalah paling sebab besar Allah. ramai yang jawab nak kahwin kerana Allah ini hanya dah ada lelaki yang dah kahwin <laughs> itu masalah sebab dia dah tak ada jawapan lain <laughs> kenapa you nak kahwin dengan ah, you kan ada isteri kerana Allah Sebab tu usik hati ni Mubah Ya Salah tu lah Kadang kenapa orang nak kahwin Sebab um, uh, Semua kawan nak kahwin Habis Fail Kenapa nak kahwin Duit dah cukup Fail Kenapa nak kahwin Masa dah sampai masa sebab Yalah tengok ni masih ni nak lah, kena bagang makin lama makin makin mahal terus kalau kawin jangan yang nak kawin sebab sebab, sebab sebab jajah jajah jajah jajah yang buat itu kenapa nak kahwin sebab aduh yang sebezinya ini funny pandai bintik ah, itu janji tau nak funny macam ni sampai dia bila janji dia janji dia janji masa tu kita terpedaya dengan kemanjaan itu kan kita pun cucu cucu ni lah tengok ayo cucu cucu ni nak perempuan kena tahu lelaki memang dilahirkan kelakar dia kelakar semula jadi by nature dia memang kelakar kadang-kadang kelakar kita ni terbantu sebab orang perempuan tidak menghargai kelakar kita ya dia suruh kita baik kelakar kita baik kelakar bila kahwin kita baik kelakar dia boleh cakap abang tak boleh serius ke kau yang dulu suruh baik kelakar akhirnya ya, ya, benar banget yang dicakapkan apa cakapkan ustaz ini cuy lebih sensitif kali cuy ya wanita kalau sudah menikah gitu ya sulit diajak bercanda <laughs> gitu Kenakah lelaki ini tadi dihargai oleh orang ketiga? Ini masalah ni. Bahaya kan? Maka nasihat saya. Kalau tak kelakar pun kau golak. <laughs> ya Allah, Bang. Bang, tu tuan abang sini kita kahwin. Inilah yang boleh kelakar. Biar dia jadi begitu. tu. <laughs> Ya, biarlah kerana Allah siapa Benda jadi sesia Kenapa awak bekerja ni? Kerana Allah Bila bekerja kerana Allah Dia tak nak rasuah Dia kerana Allah Dia tak ada ulang-ulang ada Itu uh. sebab kita kena rejuvenate We must rejuvenate ourselves yeah, yeah. Otherwise we harden Main-main Sama-sama debat cakap umpiti kan? Rejuvenate saya tu sebab saya, saya selalu bagi talk dengan sebelum ni pasal motivation tajuk dia rejuvenasi minda. Kalau rejuvenasi minda tu biasanya Syamsul Amri lah yang bagi. Hmm. Rejuvenate ourselves ada we harden. Apa maksud rejuvenasi? Oh perempuan patut boleh jawab Sebab skin care ni semua tulis Rejuvenate your skin Apa maksud rejuvenate? Ada ekspresinya Ustaz Bila tanya Itu hmm. sebab anak-anak ikut macam tu Okey, sekolah macam tu lah Kelas ada beberapa soalan Yang seorang pula siap pandang orang lain Macam soalan tu tak tuju ke dia Sekolah dulu ya Rejuvenate apa maksud? Ha? Bang, buka internet ni. Buka internet. Memanjakan. Atau dari segi istilah Indonesia, ia ini hmm. disebut sebagai pembalik muda. Bukan secara perkiraan, tetapi lebih bersifat fizikal. Oh, okey. Ubah begitu, ubah cara fikir kita. Itu sebab ada orang walaupun dia dah tua, tapi dia punya perasaan dan pemikiran dia macam orang muda. Weh, minggu ni ada family day, weh, MBPJ, kau pergi tak? Eh, mesti lah pergi. Wah, kau pergi tak lah pergi? Jomlah, jomlah. Yang muda berbanyak, eh, kau pergi tak? Mana? Papa, belum papa dah lombi, mana? That's crazy ya. Wait Udah selesai ini cuy ya Ini diulang lagi gitu Oke okay, kita lanjut yang kedua aja cuy Oke okay. Yang kedua, tiga, dua, satu. Itu settingan di Korea gitu. Bisa ah, di Korea. Ya, di Korea. Jangan main, nampak hasilnya ini udah sampai Korea. Iya, iya, iya. Jangan main, ya. Jangan main, ya. Korea, di Korea. Sampai lama aja bahasa Korea. Saya tanya budak tu, budak tu pada pelacung tu budak Korea yang dah tujuh tahun belajar ke Indut. Oh. Saya tanya, macam mana nak cakap sama pagi? Senang saya jepak. Hanya saya. Itu salam ya. Hanya saya. Selamat malam Anya macam terjamu Dia boleh pergi Selamat malam Jamu Dia macam Kalau nak tanya berapa harga Allah el Oh Minta kurang Kakak tu saya Sebab confident Saya pergi ke Satan bawah tu tadi Daripada pada kan? Saya pun try Anya saya Dia pun jawab Anya Ay, apa tak ada saya Rupanya dah direkas Dia macam selamat-selamat Dia dah keras keren gue langsung berimajinasi cuy dia terai ya tapi jawabannya anyo aja gitu coba tanya abang mau bilang sama el dua tujuh kan tuh dua belajar atau abdi belajar atau abdi tadi perempuan saya bawa anak korea kan? nampak belum tolong tukar audio di bahasa melayu eh bahasa korea bahasa melayu tak best mengadu lah. kadang nggak masuk Korea, apa tu kau baca subtitle? Apa? Tapi ya juga tak tahu warna ini bahasa Melayu ni. Orang Melayu tak cakap macam tu lah. Iya, ya, ya. Dah makan ke belum? Belum. Mari lah makan sama. Kalau macam tu okey lah kan? Iya, iya. Minta. Dah makan ke belum? Kau ni makan dah. Aku tahu mana. Lepas ini Suka nonton ini je Film-film Korea atau drama Korea je Dia sampai <laughs> Dia sampai tahu itu Apa Cara apa namanya Ini penyebutan Kalau orang Korea berbicara gitu ya Jadi orang kata bahasa Korea itu Bekahak-kahak Bekahak-kahak Iya bekahak Hanya lama, lemah tengok. Jadi saya pergi ke toilet di Korea. Toilet Korea. Jomni. Ya, Memang bosi. Setitik air pun tak ada. Sebab dia tak ada kepala baik. Kalau nampak orang tu keluar berbil air, keluar buat botol cengian dia kan masuk Malaysia. Bila saya tu nak sampai ke lubang jambat tu nampak orang dia nyalo dengan jamban tu. Banyak pahal ni daripada nak buang air ke lah mikir CCTV ya. apa mana nak disindur ha? Pasal ni sensor Dia kata bangun dia pulang so, oh, Dia akan pulang sekali lagi Oh Dia duduk di tu button Satu tu button kids Kanak-kanak Dia takkan dia warna Sikit Oh Pakai ada Tak ada apa-apa tu Nangis membuai yang kedua tu wash button wash saya belum kita ni wash ni tak tembok yang wash wash kan cuci kan saya tembok saya takkan keluar satu cowok dengan tembak sopak manjari ajak mayat cuy. Gue pernah lihat dan saya kalau seperti saya orang awam pula yang melihat macam itu pasti <laughs> saya juga akan terai macam itu gitu ya. Apalagi kita yang tak paham sedikit bahasa Inggris gitu ya. Main pencet-pencet aja gitu ya. Itu yang diceritakan Ustaz kali ini cuy. Aduh. Oh. oh Aku sesak gitu ya. <laughs> Menjerit. Allah. Dia nembak ke atas kayak gini nih. Asyik pun ni beli, ni beli kau tokan yang lo, yang banjo kan? Bukan jam. Mujo tak luka. Allah, yang mana lah target tu? Nah, Allah, korban. Sawit, ya, sakit. Ya Allah, sawit Allah setengah jam bos saya nak keluar Lepas tu ada button yang ketiga Button ketiga masaj. Aku tak tahu saya tokan dah Massage tu apa? Apa? No word apa? Penyambat pun apa? Tak ada tokan dah Oh mas bang Kau tokan buat bantau tahu tak ada terlalu Dekat tu ada dah nak urut apa <laughs> Ya ya yeah, yeah. Apa sih fungsi dari itu gitu ya Untuk ngurut atau gimana gitu ya Saya gak paham Aduh ini otak kok traveling gitu ya <laughs> kalau bahas kayak gini ini dia kayak kemana-mana nih ini otak nih <coughs> saya takut yang terbukan masa yang kuat tangan di paha apa itu apa itu apa itu aku ni. Aku tahu kau orang ni Tahu warna gola apa? Dia dia macam tu eh. kalau bola kau tu mana stress apa tu? Apa tadi ustaz cakap? Kalau kita gelak sangat kita stres. Iya ke? Jangan-jangan saya ni agak stres gitu ya, banyak beban gitu ya. Sabar, sabar, sabar. Okey, nah, ha, jadi mana kata balik-balik tadi. Hati tadi tahu siapa bagi nikmat. Dan yang ketiga perbuatan. Perbuatan mestilah menggambarkan ketundukan kita kepada yang bagi nikmat. Ha, ya. Oh, sudah selesai, cuy. Okey cuy itulah tadi ceramah atau dakwah singkat dari Ustaz Syamsul Debat ya Ini bukan eh, bukan full cuy ya Kalau korang ingin lihat fullnya pasti ada di Youtube cuy Karena di channel uh, apa namanya sih Ustaz itu pasti dia membuat persi yang kelakar saja gitu ya Atau membuat video-video yang memang uh, ada uh, motivasi di dalamnya Atau ada pengajaran di dalamnya dan apalagi kelakar di dalamnya gitu cuy ya dia jadi dibagi-bagi gitu cuy oke okay, uh, eh, untuk video kali ini tuh kayaknya <laughs> Ustadz di sini tuh bukan eh uh, 100 peratus dakwah gitu ya dia lebih ke apa ya motivasi dan campur dengan stand up juga gitu cuy ya mungkin dari kostumnya menggunakan apa pakaian pakaian muslim banget tapi uh, ceramahnya di sini tuh lebih ke stand up komedi gitu ya Wih, ini ini suasana dingin cuy saya pakai jaket seperti ini ini kok langsung jadi panas gitu ya <sighs> ingat tuh-tuh. Saya saya bukan tertawa karena ini aja cuy Mendengarkan ceritanya saja atau mendengarkan ceramah ini cuy Saya lebih berimajinasi gitu ya Karena uh, toilet yang dibahas Ustaz Syamsul Debat itu uh, Pernah saya tengok gitu ya Ada yang tinggal pencet gitu ya Dan yang terakhir itu yang saya juga pertanyakan banget cuy Apa fungsi tombol yang terakhir itu cuy Yang kata Ustaz tadi itu nanti takutnya ada tangan yang keluar <laughs> Tapi alhamdulillah di video kali ini tuh saya benar-benar ini cuy, benar-benar lega banget. Uh, komedinya dapat, pengajarannya dapat gitu ya. Yang di video pertama tadi itu banyak banget pengajaran yang uh, apa namanya mesti kita pelajari juga apalagi yang sudah berkeluarga gitu ya tentang suami istri kelakar apa tidaknya gitu laki-laki gitu ya kadang kita eh, ada saatnya untuk serius ada juga saatnya kita untuk bercanda atau memberi hiburan untuk istri dan anak gitu ya Oke dan mungkin itu aja cuy Saya harap korang bisa terhibur Kalau korang memang suka video ini silahkan komen di bawah ya Kalau korang memang suka Kalau memang tidak suka dislike aja cuy dan bagaimana menurut korang ya tentang uh, ceramah Ustadz kali ini dan kalau memang masih ada lagi korang bisa kirimkan linknya di Instagram yang saya punya cuy oke okay, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya di thank you next thank you next dan thank you next bye